zwei Tagen treten, muss man doch auch mal das Öl kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen. Bin ich mir jetzt relativ sicher, dass sie was gebraucht hat. Bye. normales Elektrofahrrad. man und wir zwei, wir passen echt zusammen. Das ist, ah, das ist geil. Also. <laughs> Der hat, wieder, der hat wieder die Aussätze, immer mal wieder. Aha. Sprit wieder zu warm? Ja, Sprit ist schon warm. Aber ja. so warm er eigentlich auch nicht, ich habe vorhin erst getankt. Ja, ja. Was machst du denn da? Reinpinkeln, natürlich. Wow, bist du eine coole Sau, Holger. Ja. Also, rein geht's, einsteigen. normalerweise an den See am Sonntag. Schön gemütlich.